E ela vem jogando a raba uh, Eu sou eu, pica das galáxias uh, Encaixo, perfeito ela encaixa hum, Combinou o vinho e a taça eu fui Tô botando nela tô botando nela. DJ é só catucada no Ai, barraco da favela. Tô botando nela, tô botando nela. É só catucada no barraco da favela. Tô botando nela. botando nela, tô botando nela. DJ é só catucada no Ai, barraco da favela. Tô botando nela, tô botando nela. É só catucada no barraco da favela. Tô botando nela, tô botando nela. É só catucada no barraco da favela. E ela vem jogando a raba. Uh, eu sou eu pica das galáxias. Oh, uh, encaixou, perfeito ela encaixa. Hum, combinou o vinho e a taça. Eu fui. Tô botando nela, tô botando nela. é só catucada no barraco da favela. Tô botando nela, tô botando nela. É só catucada no Tô botando nela, tô botando nela. DJ é só Chica. catucada no barraco da favela. Tô botando nela, tô botando nela. É só catucada no barraco da favela. Tô botando nela, tô botando nela. É só catucada no